Koyon'ol. Miyatafumeu piam, pikai piam, Kentukeo puyem. Shumtui mikai wenchulikanem, kmelkale wetulai mi weupikan, reanu letuai mi tamimapumeu. Waupikan emai, kemelkan emai, mi waupikan kan mengetamkan, nyi pipingnya peyemun, mi futake seyem.